a ah, un kun video zo ari garin ke mat kono borga tegen wona email o mayo barmay am assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh nya fonsu ban takinda kerku baron jina subaran tora kan tizar mata cha ayuba am inshallah da sarmat kan daran bawat kula nya fonsu falan kano ayubar mustafa kan gozar mata cha ayuba to inshallah da rin kur video zero dan gaza sun kalban tare ke ban sarmat kan borgan tegin wani email mayo barma alhali kan nen won email feri kan mun bai mata non tega non bai mai kan ma non dan nodin wala bin dinya mai kan non ma dan nodini ah, wala bin kan gogo mayo dan yaran kinan temis tiki inshallah da rin ban sarmat kan tegin wani email mayo barma sanga de mat kina charan sai da ah, sarmat kan daran bawat kula nya fonsu falan kano ayubar mustafa irgal formu waranga dan kuno tin kan tan nus jirin gune video aga nagana oki antum subscribe walo bine na oki ne abone a ah, den ma kare sanim zin haro sam wodin gana batu kin video ita ke youtube bore mun kana saka mata ne malalo ko ko insha Allah da nan gurin ya sikrim ko ba sai mata no botai ga ni wani email ma ya bar mai sangale mat kina charan sai da am to inshallah da samat kan ci bara samat kan wargan tegin wona gmail ma bar mo walum bindir men matkan kan on tegin wona email ma bar mai inshallah da har sin tade kan ngate ngano tinum kan wona gmail account ra sangar mat kan ngon ngon ngadi yacine to din kan wona gmail account ra yawo dan mo do ma fere sedanga yacin samat kan ngon den ngadi gurgure zin fo kan go bena nango aringir gurgude zin zan kingo ben na gweru ago dark mode no yan gair ma ka dark mode board ngana ngi dag bori to sangat mat kanen gonga da ni gedi kan gurgure zin zani kan gobe nan go to inshallah da din gurgure zin zani kan gedi kan sai mon wadan gachine den mun channi ka ganda hala ganda achine sanmat mat kanen gonga din nan fu gon ki da in settings sidan nan go sanmat kan den gonga dachine settings on mon to din settings so bon kala achine sanmat mat kanen gonga di wadai a to den gedi kan sai email e ma me kan ga wokan ni bani ma barma da email fa no gon sai wa email le na kan sai makan email ga e gum ga ga email ka ma ni bani barma na kan sai to sanmat mat kanen gonga di ganda achine a den mun sambu email wa ne wa zan minga no ma mai kudan a bar wanga wai da jan adini to inshallah wari sarmat kandar ngadi inna ka irka nango sarmat kandar ngo ina kina kinno wadin kar ngadi ngana kandar se ma danga kina ngo ngadi nango inem manage account yo google yo google manage yo google account nga di ben sanmat kader ngo yati manage yo google account ben wana din kara cin sanmat kader ngo yati der forno dini to dem forno dini nga di ngana o kandar sa cin sanmat kader ngo irgo fru wana google account o manage arano a kina charan seda to ido abatola am feri sangade mat kader ngo yati hala fi ala am to da fira kan se mon ma dan mat kanen den go na gidi nango sun das na go homno to inshallah dan gidi nango ma me hayu weno kan wo te setin seno kan a tara ni ngi digi se kan personal information mat kanen ngoni dinango home ni personal information to inshallah den furno den kanen kanden ngoni nen to rifur personal information da feri akane se mondo ma sang mat kanden ngoni dia chine mat kanen mondo ma goya chine to ninga di senta da yene sekan photo photo no ngi foto banin photo dan won email bon mat kanen wa kangana ndo ba go ga ayu samme se mesa samme sa be kam tabata ni kan wala ni dai a ah, dinga bani photo da ah, ah, no ni gedi ni kan tamu gedi se kan ne ni gedi mayo kidan abon ya to dir mayo din bar mai a ni gedi nango mu ni se kan de to bes digi dai dir bar ni gedi nango a ganmo yegene se halaka songo gane wana mo gono sanmat kanen won yacin to dinga bani mayo barmay may barmay no kandi sanmat kanen wacin dir funno dini nem sanmat kanen won fota wana jin cire to dir funno a yacin hal ngam mo wirma batu hala feri ban sanmat kanen gon ga diwo iri wa batu wala an feri san mat kanen wala cinan da a feri ban ngana gadu fondo kan ngana iri mayo barmai wal mu binde han kando barin barmai to ne gidi ka kan dirja cinan gidi bene wana wona kan idan ne mo to inshallah de dinna kara inshallah dinna da bikki zon bon kara cinan san mat kanen bikki zon kan go charo bon to din bikki zon bon kar irma batu wala am ka ngmo a ah, irma batu wala am ka san mat kanen go ngidi acine a ah, to sanmat kanen gona cin gidi ikan se mayo sanmat kanen go mayo kid danga ni gidi kan beno na ni se kan face name san nangu mat kanen go ni se kan face name nangu ni se kan last name to inshallah da dir bari madan a ah, ni gidi kan mayo mayo kan abon na to sungo dir bari madan ayuba ayuba dai ni gidi kan do dir da ayuba dai imu dan website sanmat kanen go na cin irga dan ayuba website sanmat kanen go di last name mo kirka ganda wana nango irga dan website bene wana dan ayuba nango mo irga dan website sanmat kanen go ngira chine to sanmat kanen go ngira ini kan ayuba website sanmat kanen go ngira chine dum gun ga dum gun gan nango no kine save nim ska cancel nim kan nango sa bogo wara no kine save nim to din na bon kara chen ngi di awga haywa save sen ngi di soman ngane ya ndese kan ayuba website ngi di mayo kanka haywa bon no ya sanmat kanen go ngira chine to dir ya banda diri yanka furo nigi dikan sentina hala ka ayuba offside no gono sermat kanen go ati nigi dikan ma bar mai sene se kan ya, ah, ayuba offside nigi dikan nyina ma di matinga no tuwa ne wo a songa yene se kan ayuba offside to ding banim photo dang ah, abon hala ka son din karro nigi dini se kan nigi settings profile photo inshallah de sermat kanen won photo photo kan banim dang di dini se kan choose photo kan no nigi ba di dini se kan take photo nigi se eh, choose photo a ah, to din kar photo na kone nin gallery no photo kan dum daga mati take photo be no ben din a din kar photo photo na ga din musambu ga dan to din musambu photo wa wana sarmat kan din wa to din ga bari mu photo da ka bon in ma saban diya to ni ga hala ka so ni se ganganda kandir ganda agene sa kan agrit a sarmat kan ngo ngidi iri adda a wodi sabu sani ngidi so ka kan fota agre kristeno dinim a adin gon bena ngidi kam mayo ding barmay so anda ani ah, gedi kam fota ngane ya fota no kakara bo ya sarmat kanen ngona tin fota ne ya bo ya dingon be mo a ngane a fota ka bo a ah, madal madal ar saban so gumo gane kan te da zarma te cha ba dima video zo kanem a nyanem like se wodi ngir video do gabi kan ngam do to bor bobo da gir mo no gabi kan ngam do video bo be ngata sir won youtube channel wala wa kan te zarma te cha ba a ah, to inshallah dai nango ngana assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kare ya cirku bar won video fo ra ko ne